facilmente me encontro. Entende? É, imba. Blaza. Olha minha idade, é eu shetani mwenyewe mwenyewe mwenyewe watonifata zangu shetani akaapa It is finished. Bila ndoa mtendekitagata kulikitagati kulikitagati analitafuta na shepu aliona. Sio mbaya, maumivu yangu. Basi hapo hapo hapo ndo nilikuwa nakupa Yesu. are a failure. You are a failure. You can never make it. Amini dhambi ya mama, kizazi kinaumia, nani mwisho? Walimu wakagoma. Really nigga? Eh, Ndo mwanzo kwa waliozaliwa na waliokufa ndo mwisho wao. Ndio, ni neema ya Mungu pia, ni neema ya Mungu.